Dzień dobry. Yy, Bangkok, Tajlandia. 6 godzin. Niecałe, 5.40. Yy, I co, nie ma czasu gadać. Jest godzina jakaś 15.40. Chyba. Gdzieś tu był zegarek. Ale nie ma. E, o tu jest. 15.40, 38. E, mam mapę. Miałem gdzieś w plecaku mam. Chyba jest krzywo kamera. Za późno. Mapa w plecaku, Bangkok, Tajlandia, święta. Zwiedzamy. Idziemy. somebody, you know, if somebody, he pay really a lot of money,